Let's go! Hey! करने आते हैं पर्दा पास बैठ जाए यहाँ पे डालूंगा क्लास में ब्रेक क्या खा रहे हैं साइड ब्रेक आएगा यार में नहीं मेरा नाम देता है पर जोर शोर सन क्या बने चलते साइड से अपन राइट पे इन लोग को पटके दे जैसे हाइप में लाइक नहीं तुम लोग हिप हॉप सीन के पिछले गाने चेक कर कितने मेरे सीन थे बता दूंगा छोटे जैसे बीन को शॉर्ट देते अपन एक कोई छोड़ते बार्स में से कोई कमी नहीं छोड़ते लिरिक्स मेरे से बम कोई फोड़ते तोड़ते मरोड़ते बम कोई फोड़ते तोड़ते मरोड़ते बम कोई फोड़ते तोड़ते मरोड़ते बम कोई फोड़ते तोड़ते मरोड़ते बम कोई फोड़ते This line is special for my homie. की पब्लिक है बोले तो तकलीफ है इन भक्तों को इन्हें फटके दो गेम से हटके दो पब्लिक को चिलकाने के रास्ते दो इन लोग को मरने दो इन लोग को मरने दो लोग को चलने दो बंडा को चलने दो म्यूजिक सब कुछ सिखाया मुझे एम के गाने ने चालू किया फिर रैप तो कुछ समझ नहीं आता लिरिक्स और म्यूजिक बनाने में तीन गाने डालते तो मैंने यूट्यूब में किसी में बीट ज्यादा लिरिक्स ज्यादा साउंड गुम ए किसी में बीट ज्यादा लिरिक्स ज्यादा साउंड गुम अब सुन ए ए अब सुन ए अबे सुन पीस